Ha. Eh, ha. menggelikan aku dengar. Mungkin <laughs> kena nama yang sedap-sedap sikit. Apa nama sedap? Ah, uh, Manggaru. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Saatnya kita akan mereaksi lagi musikal lawak Superstar yang ketiga cuy ya. Yang mana kita sudah memasuki minggu separuh akhir cuy ya. Separuh akhir itu kalau di bahasa Indonesia kan semifinal gitu ya. Dan di sini saya memberikan jeda ya. Saya nggak mau mereaksi cepat. Kenapa? Banyak yang bertanya, kenapa Abang ini tuh selalu mereaksi persembahan Ubi itu selalu terlambat gitu ya. Begini cuy, sebenarnya saya nggak mau terlalu cepat mereaksi persembahan dari Ubi itu karena saya ingin korang melihat original videonya dulu cuy di Astro Gempa gitu ya. Kemudian setelah beberapa hari barulah saya akan reaksi supaya kesannya itu benar-benar korang ingin melihat originalnya itu bukan di channel ini cuy karena di channel ini tuh benar-benar cuman mereaksi saja jadi pendapat saya pribadi saja gitu ya jadi yang tengok video saya sekarang itu ingin mengetahui pendapat saya pribadi nah, salah satunya juga karena ngakak aja gitu ya pengen ngakak gitu ya <laughs> oke sebelum kita lanjut ya buat korang ya saya perhatikan ya kenapa Instagram saya itu kok pengikutnya sikit padahal di YouTube itu banyak gitu ya Orang bantulah, bantu follow Instagram saya cuy. Karena jujur aja ya, saya akan aktif banget nanti di Instagram. Ya, orang bantu follow lah cuy ya supaya uh, meningkat gitu ya. Supaya orang bisa tahu keseharian saya itu bagaimana. Oke cuy, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Oke. Okay. Tunggu cuy, ini suaranya kecil ya. Memang ya, kayaknya suaranya di sini dikecilkan cuy supaya menghindari copyright ya. Volumenya kecil ini. Asik. Apa nak buat eh Semi ni? Hei, engkau ni daripada tadi menangis kenapa? Ini temanya kenapa? gimana ya? Sembilan minggu bang. Orang expect saya terlampau tinggi, saya stres. Ah, sembilan minggu nak stres. Kita orang ni sembilan tahun orang kecam, elok je. Ooh. Eh, Nami. Keras, keras, keras. Baik, eh. Penonton tu dia ada pendapat dia orang. Ha. Tapi Betul. dia pernah, dia nampak kau 4-5 minit kat atas pentas kan? Ha. Dia nampak kau menangis 4-5 hari kat belakang? Tak. Ha? Dia tahu kau tak tidur 4-5 pagi? Tak. Habis tu kau nak takut apa? Ha. <laughs> Eh, kau ni. Eh. Betul, betul, betul. Yang apa yang dikatakan apa Fatih itu betul ya. Orang itu cuma lihat dari ini aja gitu ya. Maksudnya dari penampilan berapa menit saja. Ya. Mereka enggak tahu rasa khawatir kita memikirkan konten gitu ya. Itu dia cuy. Aha, dah dapat idea ke? Nak buat sikit pasal duit? Kisah duit? Bukan. Aku mau bagi Datuk Awi. Astaghfirullahaladzim. Kau ni kenapa pula? Kau mau oh. masuk final atau tidak? Nak, tapi sogo, bukan. Sogo, sogo cuy. Jangan, Sar. Kau nampak tak kawasan larangan? Tidak. Lah. Hei! Bang, macam mana bang? Kau jangan ikut perangai setan. Takkan saya nak ikut. Ha? Kau jangan ikut perangai dia. Datuk. <laughs> Aduh, aduh, aduh, aduh. Dia gebuk. Aduh, aduh. Ah, ha, kena gebuk. Dah, dah kena swing ke apa? Tak kena <laughs> swing. Ha? Kena tumbuk. Ha? Ha. Ah, Datuk Awi elok-elok seorang-seorang kat dalam kau kacau buat apa? Dia bukan eh. seorang, dia berdua. Eh, eh, dengan siapa? Dia dengan Iqbal. Eh. Ha? Iqbal? Takkanlah kot. Tanta buat lagu baru tak? Datuk Awi Iqbal. Ikui. Enggak, enggak, enggak siapa Iqbal itu je kayaknya nama Iqbal itu kayak sensitif banget buat Dato' Awi sampai ekspresinya seperti itu je ya kita ulang dulu ya dia bukan seorang dia berdua eh, eh dengan siapa? dia dengan Iqbal eh. ha? Bal. takkanlah kot Tanta buat lagu baru tak? <laughs> Dato' Awi yeah. ke ya. Bal? Ikui. Ikui. Nama dua Ikui. Hei, eh, dah lah kau dengar sini eh kita ni dengan kawan-kawan kita semua ada niat tau nak pergi final. Tapi aku nak beritahu kau, kita ha. lebih rela kalah daripada menang cara kotor macam ni. Kau tahu tak? Hilanglah respect saya kat bang. Apa dia. Ha. Dah. Okey dah. Sekarang ni kita cari idea, kita buat cerita. Jom. Okey, jom, buat lagu. Aku nak pergi bilik Najib jap. La ilaha illallah. Abang yang cakap. Hmm. Tak salah mencuba kan? Uh, kesempatan ya. tak salah, tak oh. salah. Padanlah muka. Siapa suruh kacau Datuk Awi? Eh.

Eh, hey, hey, pantas kat sana. Kau nak pergi mana? Tak salah mencuba kan? Uish, eh? yang dimasuki juga juri wanitanya je. Kencing. Kau budak ni dah pandai. Engkau lah ni ajar. Kau yang ajar, bukan aku. Eh, sebab ah lagi. Apa? Wei, hey, macam-macam lah dalam bilik juri. Disensor je. Bilik siapa? Salih ha? Ah? Alip Sufri eh. kat dalam. Alamak. Ha? Macam-macamnya orang. Kenapa eh? Siapa siapa? Alip Alip apa? Tunggu dulu cuy ya. <laughs> Weh, macam-macam lah dalam bilik juri kita. <laughs> bilik siapa? Saleha. Saleha. Alif Sukri kat dalam. <laughs> Alif Sukri. Macam-macamnya orang. Kenapa eh? Macam berubah. Tata dia nak buat lagu untuk Saleha tak? Takkanlah kot. Kenapa? Mana dah tahu? Tak, ada dah, dah. Sekarang ni kita kena cari cerita. Aku berasal lagu Sukri kita siapa kena si? ngam dengan cerita tu. kita kena nyanyi lagu yang juri suka. Eh, kalau juri suka tidak semestinya kita punya eh, penonton hey, suka. Kalau penonton suka tak semestinya juri suka. Itu dia. Kalau begitu, ha, aku tahu apa lagu Datuk Awi suka. Hey, eh, kita pun tahu. Datuk Awi rock. Ya, ya. Rock, yeah. rock. Salah. Apa itu? Apa itu? Kau tengok ni. Huh? Kami semua ada kami menari menyanyi kami. Kami gembira yo dengan image kami. Kami yakin ini terbaik dari volume sesi. Kami rapper sudah sudah. Sudah. What? Emang Dato' Awi pernah nge-rap apa? ini bukan editan kan? Ini bukan editan kan, cuy? Coba. Enggak, cuy. Ini ber berarti pernah ada tuawi ngeref gitu. Sudah, sudah. Wih, apa ni? Datuk Awi Bandar Rap, wih. <laughs> Allah apa ni? Dia Sebab gua baru tahu. Faham apa dia rap. <laughs> dah dah dah dah. Okey, apa kita lock, kita lock. Datuk Awi suka rap. Ah betul? Salihah. <laughs> Siapa yang masuk bilik dia? Ali Shukri. Minggu lepas ada orang nyanyi lagu Mawi, bukan main mengekek Siti Salihah. apa <laughs> kena? Apa tu? Nak lagu takkan dia nyanyi lagu Mawi? Ha. Dia suka lagu Mawi. Yang mana? Yang ini. Ui, betul betul. Engkau Asik.

Lagi asik-asiknya gue cuy Aku tak ingat dia tadi Masalahnya dia kat dalam ah. Dah Saya pun kita dah lock Masuk lagu yang ada kena mengenai dengan dia ha. Najib Ali Najib dia tak tahu Kejap aku jeep seluar Seluar kita ada Eh Dah dah aku dengan Najib macam ni. Ha? Eh tapi dia bukan penyanyi. Ha. Najib suka lagu ni. Kau orang pun tahu lagu ni. Kau yeah. dengar ya. lagu ni. Lagu, lagu. Hey, eh, eh. Itu lagu Datuk Nicole David. Itu lagu Nicole. Ini lagu orang lain lah, bukan lagu ha. dia. Lagu Nicole, kau tak percaya? Dia memang suka lagu macam ni. Tak percaya? Kau tengok ni. Ha? Ha? 完了。红那个那个当红那个那个当红当红当红当红那个那个当红那个。Enggak itu diedit eh, atau gimana sih? Eh, eh, kan lain tu. Sudah kan lain tu. Lain. Kamu lakukan dia kongkong kongkong, Apa masalah Apa kau? Apa yang mudah kerja? Ah, okey dah. Sekarang ni juri buat kerja dia Kita kena buat kerja kita. Ada ah, okay? Tuhawi tadi yang buat saya tu. Kita kena usaha. Penasaran usaha gitu. Usaha dah buat. Ah. Doa. Doa eh, dah. Tawakal. Tawa, tawakal itu apa? Kita, itu kita kurang. Jom. Oh. oh. Kreatif sih ya menurut saya ya. <laughs> digabung dong lagunya Charles Comen lá. Ubi! Uau! Uau! Aduh, enggak ada, cuy. Ah. Ini yang saya enggak paling enggak suka gitu ya. Kalau saya mereaksi Uh, lawakan atau lagu kalau nggak ada komentar maks maksud saya itu seperti ini ya maksudnya kompetisi seperti ini nggak ada masukan dari juri itu kita nggak tahu dia dapat berapa star gitu ya aduh terpaksa saya menilai sendiri gitu ya maksudnya saya eh, menilai secara pribadi gitu ya aduh Oke langsung aja kita lihat ya persembahan yang kedua aja ya Langsung aja Ini kan udah nyambung gitu cuy tiga dua satu Mangga asik ada apa dengan mangga ini kayaknya ada something ini kenapa dengan mangga gitu ya kau power ya Salman iya yeah, man daripada kita meniaga kat tepi traffic light kau dapat tapak dekat ni ya ini tempat... aku kabel kuat cok oh eh ini ini ya tempat final musical rock superstar ah final dekat sini lah dong buat mesti ramai kan mesti ramai wui Hmm, Dato Awi lagi. Tu kalau pasal motor Dato Awi. Dato Awi lagi. Motor je besar. Angkat tangan angkatlah balik. Hei. No, kerek ni. Ada angkat tangan. Ah, angkat, pegang pegang handle lah. handle. ini, ini, ini, tu, Apa itu? Saleha laju di bawah. Ah, ah, lama, lama, lama. lama, Eh, eh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Kenapa Saleha? Eh, itu itu itu Najib kan? Kenapa dia naik kuda? <laughs> oh ada kamera lah. Final ke gimmick? Oh gimmick. Ah, Final. Okey okey okey. Mangga mangga mangga mangga. Mangga. Mangga. Ah. Alah, Abang Fak, Abang Syarif buatlah cerita dulu. Dah settle, barulah call saya. Eh, eh. Mak Semak call. Eh, hey. Eh. ha? hey. Nami. Nami. Aha. Ha. Nami. Nami kumpulan Oot. <laughs> Nami. Ubi. Ubi lah kau. Ubi. Kau siapa lah kau. Nanti Abang call balik lah. Eh, Nami. Ya, yeah. ya. Yeah, Eh, boleh-boleh tak? Boleh. Ah, Apa ni? Pegang, pegang, ha, pegang. Pegang, pegang. Apa? Ah, pinjang. Eh, eh, phone aku. <laughs> okay. Ah. Eh, eh, kawan kau ambil gambar. Kenapa? Aku pegang barang kau. Ah. Eh, ni kira review bayar. Apa benda kau? Oh. Ha? Ui, ui. Hey, ui, Nami. Baru jadi finalis belum jadi hati dah sombong. Eh. Ha? Kalau aku tahu aku tak pilih kau lah. Eh, hey, eh. kau macam personal tu. <laughs> apa pilih? Ha? Kau ni memang kau tahu tak? Memang apa? Memang kau. Kamu tak tahu malu belum jadi artis perangai begitu. Kau kena hormati peminatmu ini. Pilihan lagunya apa ya? Menurut saya keren ya. Kreatif gitu. Jangan tuduh melulu. Aku tak sengaja bersikap begini. Aziz, ah. Apa nak nyambung gitu? Kalau ia pun ah. stres, hormat lah. Kita ni walaupun peniaga, kita orang ya. support tu. Tak, yang ah. kau mama marah kenapa? Kau macam Fat ni, mama marah ni. <laughs> Kenapa dengan Fat? Apa hal? Kau siapa ni? Fat buat apa dengan kau? Tak, eh. kalau aku salah Fat selalu marah aku. Eh, apa kau ni? Kau bukan Fat lah. Apa kau ni? <laughs> Aku rasa macam dekat. Dah, sekarang ni kau jual apa? Kau, jual mangga lah tak nampak lah. kayaknya ini dia uh, lagi ah uh, ni ya uh, maksudnya temanya ini lebih ke pri, apa namanya pribadi pribadi masing-masing gitu sih ya kalau nggak salah gitu ya masih gencop ya tahu jual mangga jual ma- fat pemarah nama gitu ya kau pun manggalikan ha? apa benda manggalikan ini viral tahu mangga kami manggalikan ha. eh, ha. manggalikan aku dengar apa <laughs> nama yang sedap-sedap sikit apa nama sedap uh, manggaru Wah, wow, kelakarnya. <laughs> menggelikan. Jadinya menggelikan ya. Lah. Betul betul. Ah lepas tu kau kena buat offer. Offer. Eh, Dari ah. aku ada buat offer. Kita buat offer. Mana offer kau? Tapi tak jalan juga bang. Mana ah, offer kau? Offer dia. Ah. Beli satu percuma sum. Mm. Nah. Beli. Ah. Kenapa? Kenapa? Oh. Tengok tu. Tengok tu. Apa tu? Beli. Tinggi bodoh kau tu. Ui, dia bodohkan orang tu. Oh. <laughs> Oh, beli satu pun semua apa benda habis lah duit kau. Tak apalah, yang penting orang nampak habis pun. Ha. Ah. Kita bangga. Eh, eh, aku bagi pendapat kau marah pula. Adalah. Lepas tu, tadi aku dengar kau nyanyi. Kau nyanyi lagu mangga. Ha. Lagu mangga lah. Suara kau sedap. Tapi lagu kau tak kena. Wah. Ui. Habis tu nak, macam mana lagunya? Ha. Apalah, aku tolong kau lah. Eh, tak apa ke? Tak apa, anggap je rezeki korang. Kita tak bayar Ui. ni, tak apa. Tak eh? apa. Aku coba, coba menjual mangga. La la la la la la. mangga ku jual sedap semua. Aziz Gila suara Naomi. Ya. Melayu Dayu gitu. Sedap ni Nomi, terima kasih Nomi eh. ah, Tak apa. Apa sedap begitu tu? Menggemenggeru kau tu. Menggemenggeru. Tak best lah lagu tu. Jadi memang berbeza pendapat selalu bang. Macam lah Syarif kalau dalam movie. Syarif macam tu hmm. eh. Beza pendapat marah orang. Kenapa oh, okey okey ha? okey okey okey. Syarif aku tengok dekat kumpulan movie okey je. Apa pula okey? Dia adik beradik pun dia tinggal. Eh, eh. adik beradik pembuang. Hei, kau personal sangat tak? Ha? Kau lah yang ambil latu, bukan aku. Hei, eh, kalau kawan aku tak pergi, aku tak ambil orang lain tau. Eh, eh. Oh, eh, okey. Aceh, Aceh macam mana Aceh? No comment. <laughs> Sudahlah, kau dah personal sangat ni. Tak ada lah dia lah, bang. Sudah, kalau tak bila nak habis kita. Setia sebenarnya. Ah, eh. dah, ada apa-apa lagi nak aku tolong? Tak ada bang, tapi terima ah. kasih bang. Eh. Walaupun abang, abang artis kan, sanggup wow, support kita orang berniaga kecil ni kan. InsyaAllah, ah. insyaAllah. Nami memang macam ni. Ya, yeah. jangan puji di sini. Ya. <laughs> kau kira aku kan? Bukan, lain kali berterima kasih dengan Fat dengan Sarif. Diorang tu okey. Eh, eh, kau siapa? Kita orang support dia. Ya. Ah, kita ha. support. Tapi aku bangga dengan kau orang. Kenapa, Kenapa bang? Sebab kau muda-muda meniaga cari rezeki kecil besar tak apa yang penting rezeki kau halal. Betul. Ah. Eh? Betul betul. Ada sekali. Ni. Lagi satu yang ni aku paling bangga dengan kau orang. Eh, apa tu? Kenapa? Sebab kau orang sokong Ubi. Eh mesti ya. <laughs> Malu. Abang kena ingat. Ah. Kalau abang dengan Ubi menang kat final kita pun menang sekali tau. Ah. Ya. Yeah. <laughs> Eh, tapi terima kasih eh. Bila abang bagi semangat lah. Kita semangat nak meniaga tu. Semangat. Ah, semangat bang. Kau tunjukkan semangat kau. Baik bang. Saya tunjuk abang. Eh. Tunjukkan semangat kau. Okay, eh, jom. Pagi-pagi buta kami keluar kerja Kami jual mangga Tak kira panas ataupun Kenapa mangga terus yang disebut ya? Mulai dari awal sampai akhir ini Asik Gue suka warna suara dari ini Lami sih Ini pribadi sih Ji. harmonis Gak ada komen pasti ini, gak ada komen. Kumpulan Ubi. Terima kasih, Allahu Akbar. Ah, gak ada kan? Uh. Oke cuy, itulah tadi dua persembahan Ubi di minggu yang ke-9 atau semifinal ya. Uh, dan... Uh, <laughs> ya walaupun nggak ada ininya cuy ya, nggak ada komentar atau kita nggak tahu ya <laughs> saya sen sendiri nggak tahu gitu berapa star yang didapatkan mulai dari persembahan yang pertama dengan yang kedua tapi ini menurut saya ya, pandangan saya pribadi saja cuy ya begini cuy ya kalau persembahan yang pertama apa namanya komedinya menurut saya ya menurut saya pribadi dapat gitu ya maksudnya tapi nggak terlalu eh, wow maksudnya kalau kita bicara masalah komedi tapi kalau dari segi kreatif gitu ya kreatifnya menurut saya itu keren gitu ya keren keren banget ditata dengan sekreatif mungkin apa namanya menggabungkan lawakan mereka itu dengan uh, secara tidak langsung juri ikut dilibatkan gitu ya dilibatkan dalam persembahan yang pertama cuy jadi menurut saya itu kreatif gitu ya kreatif. Kayak mereka tuh berkomunikasi langsung dengan juri. Itu pandangan saya pribadi. Lawakannya juga nggak kurang, nggak lebih standar gitu ya, konsisten gitu ya. Dan yang kedua, Oke, okay. kalau menurut saya pribadi yang kedua, dia lebih kayak apa namanya membahas masalah mereka bertiga gitu ya. Maksudnya watak mereka bertiga. Karakter Fat itu memang orangnya kayak suka marah kalau ada salah atau gimana dan kalau Syarif itu kayaknya memang susah menerima pendapat masing-masing kalau nggak salah gitu cuy kalau apa namanya nah apa Nami kan memang dia kan pemula gitu ya, baru. Jadi dia menerima aja gitu ya. Menerima pendapat dari uh, Fat bagaimana, pendapat dari uh, Syarif bagaimana. Itu yang saya dapat. Tapi lawakan yang menurut saya kurang. Jadi kalau menurut saya sih di persembahan yang kedua ini empat star. empat star cuy ya. Itu menurut pandangan saya pribadi gitu ya. <laughs> Jadi jangan kurang samakan dengan juri. Kalaupun juri memberikan di yang pertama empat, yang kedua juga empat, tergantung dari juri. Ini pendapat saya pribadi cuy ya, pendapat saya pribadi. Jadi saya berharap banget ya, yang pastinya, yang pastinya kalau soal lolos final tetaplah pastinya lolos final untuk persembahan Ubi. Itu saya yakin banget lolos gitu ya. Saya ingin banget melihat persembahan Ubi di final nanti itu lebih GG ketimbang yang sekarang gitu ya. Ketimbang uh, maksudnya dibandingkan persembahan dia yang awal-awal dengan yang sekarang ini cuy. Saya berharap banget seperti itu cuy. Oke dan mungkin itu aja cuy. Terima kasih. kurang selalu mendukung Andy dan jangan lupa ya jangan lupa kurang follow Instagram Andy cuy ya Andy TK Instagram Andy kurang harus follow cuy karena jujur aja saya akan aktif lebih aktif di sana cuy saya akan meluangkan waktu saya untuk berkomunikasi kepada kurang juga gitu cuy